Hi everyone, so we are going to have a All India CLAT mock test on Sunday 3 pm. After that test, I am going to take a session जिसमें मैं आपको बताऊंगी how to approach for the mock, किस तरह से अपने sections को attempt करना है, what are the mistakes a student make, ठीक है. Also, we will be discussing कि how you can improve your mock score. So the class will start from 5:30 pm, that is half an hour after your mock, so that you can get enough time to analyze and then आप class में आ सकते हो, class में discuss कर सकते हो मुझसे कि किस तरह से इस मॉक को और बेटर परफॉर्म किया जा सकता था so make sure that you enroll for the mock mock होने वाला है संडे को ठीक है that is on twenty eighth of March three P M also in the same session जो फाइव थर्टी से शुरू होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे statement and assumptions one of the very important topic for a CLAT aspirant and as well as AILET aspirant क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं so make sure that you are enrolling for the mock and इसके बाद में क्लास भी अटेंड करो the class will be a special class at five thirty P M